Saluton carai, bon matenon. Mi profitas la belan veteron por promeni iomete. Poste, ecia mi revenos Eimon, mi montros al vi la novan libron, un mi ricevis eh, hiero. Do, attendu momento. Ien mi heime, kai mi volis montri al vi la du libro in facte qui un qui in mi ricevis hierau de Rob Murbeck qui u estas la umila decano de la esperantisto in Nederlando la unua estas piv ido kai nestas ne temas pri vortaro inter piv kai la reforma propono de esperanto ido sed eh, estas ido de piv kai temas pri vasta vortaro uitgebreid woordenboek en la nederlanda mia prononzo esperanto nederlands de petro de smet temas pri amplexa effettive vortaro con uh, eh, multai multai esprimoi en la nederlanda qui estas tradukitaj al Esperanto do tre interesa verko kaj do mi legos al vi unu esprimon el cevalo oni diras al donita cevalo oni bushon ne esploras kaj tio estas cutima in multai lingvoj eh, la occidenta angulo de la mondo men mut ein gegeven part niet in de big teiken. Do mi povas plibonigi mian eh, Nederlandan kai compreneble plibonigi mian uh, nivelon de Esperanto anta do mi tre ĝojas pri, kai protio Fakte kai la lia estas citiu libro kai mi ne komprenas naŭdek estas naŭdek naŭdek kanal naŭdek de Julia Sigmund esperanta poetino kiu bedaurinde forpassis pro la covimo kai mi memoras shin char mi legis ne vere mi legigis la multlingvan versio in la multlingva in versio in della poemo doloro en la lasta leziono de interlinguistico kiam eh, mi havis tut uh, eh, hazarde studento in el multa i parto de la mondo caidoni povis eh, covri presca la tutan lingvaron de la afero kai tio estis la lasta messaggio mi pensas che gss mail en 2000 de coc no bone Ien cio por hodiau. Restu con ni, cun meditu con ni. Dankon. Saluton, cae bon venon a nea nova zamenhofa medito. Hodiau mi volas legi cun vi el tiron el gazet articolo e la plena colecto de la lingvai respondoi chi est titolo? Estas Pri plena vortarego cae mi estas ie pagio 256. La temo estis sia tempe la besono a une pri granda plena vortaro pri esperanto ni estis en la iaro hmm... 1900 dec kiam tiu vortarego estus preta gi servos ciel el ne oficiala kai ne deviga consilanto por ciui qui besonas usi tiun au alian vorton au nomon sed ne povas au ne volas mem gin electi, cae ne havas la eblon serci inia tuta literaturo, ciu cae cia maniere iu iam usis tiun vorton. Tiu rapidece pretigita vortarego tuta ne estus deviga. Ciu ciu trovus che tiu au alia vorto estas malbona, havus plenan raiton, usi alian vorton. Compreneble citiu medito estas inspirita de la donazo cium mi ricevis cae pri ciu mi iam parolis en la anto medito. Sed la afero estas alia effective. Do, mult foie, ciam mi electas iun au alian vorton alvenas accusanto pri perfido de piv, de la illustrita vortaro, char entiu vortaro uni usas la vorto in alia maniero, coto po, coto po, sed oni ne comprennas che <laughs> la illustrita vortaro nestas lege faranto. La nura vortaro quiu estas officiala estas la vortaro de la Academio, quiu consistas pri aldonoi alla universala vortaro de la fundamento sed neniu usas tiun vortaron, char gi estas tro limigita, ec ne l'academianoi. Cai Zamenhof iam diris al ni, che ni devus lerni usi la lingvon el la literaturo, el la crestomatio, por atingi, plei eble rapide, altan nivelon, altan qualiton. Cai facte unu el la problemoi estas che nia literaturo estas prescau forgesata nun, char oni ne usas cin iel ain en la basae cursoi, aparte la cursoi interrete, cai protio homoi, ni diru, devoi igias el la norma registro de la lingvo ien la tuta afero mi pensas. Ni legu la literaturon, cae poste ni serciu en la vortaroi, sed ciam ne obeante blinde la autoritaton de la vortaro, aparte se gi estas du lingua, facte, sed respectante la lingvo spiriton quiu Zamenhof donis al Esperanto. Dankon pro via attento, gis morgau, cae, ciel ciam, antauen, Senfine